Бутылька. Ну, это разбил. Пол забил. Так, тут снайпера какие-нибудь небось. А точно, есть, есть. Точно снайпер. Так, Сейчас его бочка пробую. А, вон. <laughs> Отлично, Отличный бросок. Это там был один, нет? Это еще просто есть, да, второй. Чуть левее. Вижу. Сейчас я попробую ракетиться. Ип. Банакл. Ой, тихо, комбайны, зомбайны. Ой, ой. И его съели. Ну, причем не рассчитали этот трек. Слушай, вот этого надо на, на барнакл. Давай. <laughs> Молодец. Красавчик. Снайпер. Давай, убейте Барна. Хочу на это посмотреть. Ой. Ну кто, я побегу, наверное, у тебя 100 хп. Может, отсюда попасть можно. Ох. Тихо. Ты как ты это умудрился сделать? Ты куда? Офигенно. Ну, почему ну, там ты вообще? А, нам надо сюда. Самое главное, что, там, грана... Там гранату туда кинуть надо, вон в интересы. Да. Остальное херня. Бумажки Главное паспорт, деньги и контрацептивы для Никиты Александровича. Не дали уйти. Ах ты ж. О! Ого, как пули. Класс. Ну и дорога, бля. Я пули коплю, блядь на последний <laughs> рубеж. Потому что, сука, ты все спиздил. Ты все спиздил, пуля, блин, блядь, нечего. Нахуй тебе пуля, дробовик кэш, дробовик у меня, блядь. Тихо, тихо, справа. Ой, да, толся. Я успел его краешком глаза увидеть. ух ты ж! Как так вот? Блин, отлетел от косяка, видимо. Ну ладно, тут, тут недалеко. Это где-то рядом пищит, жужжит что-то. Смотри. Что? Что это? О. Опа. О, не, не, ничего Ты держишь этот костюм в руке. Ты, ты тоже держишь этот костюм в руке. Ну и надо скринить. Стой чувствую, что ты комбайн держишь одной рукой. Да, только до головы. И он такой, как, как вобла, засохший. Опять в Манхаке где-то. Это на нас, походу. <laughs> Угу. Шесть. Ха-ха. <laughs> Чё? О, чуть меня не разовел. О, хотят уже, хотят. У вас там что хотит? Сканеры, блин, сканеры. У нас тут хотят нас видеть. Ой, ой, ой, ой. <laughs> Ну, ты себе защиту сделал хорошую. Опа. Это же ты удобно устроился-то. Да. <laughs> идешь? Я не могу увидеть. Увидеть не могу. А вот слева еще один куда Последний. Все, больше никого нет. На горизонте. Спасибо. А? Сейчас пойдешь. <laughs> На честном слове. Так прикольно качается. Приветствую. Ну я вернулся как-то. Надо было ждать, короче, походу. А я здесь подлечусь. Это а, а кончилось. Я сейчас еще сейчас думал, блин, хоть бы не попал, блин. Нет. Бедный медик. <laughs> Я думал, меня полечит сам. Прикольно так поле появляется, исчезает, я такой вообще. Йо. А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можете его он... отравить на забор, чтобы он проломал? Может быть. Попроб... Э, Ой, он... Машину-то оставь. Ух ты. Опустился. Ну... Они, они выйдут тогда, когда мы через эти лазеры пройдем. Назад от, отойди. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ходи. Ходи. Пойду туда. Гранату надо кинуть. А уже нет. Я кину. Хорошо. Так. Ой, они тоже. Ой, Что там, блядь, за звуки? Есть. У меня в булках сжалось все. Я еще хочу. Еще хочу. А как получается? О! Это, это по-нашему. Я потихоньку. Ой, ой! Ну. Не могу. А, сволочь. Все заново.